Vai, Gambeta, vai, acende, Gambeta. Morrer é daqui para aqui, Gambeta. É final do ano, meu puto. Acende isso, meu puto. Começou cedo. Eu não sei, meu puto. Meu puto. Começou cedo. Gambeta, tá fugindo o quê, pai? O caso começou cedo. Não há nada, não falei. Gambeta. Gaveta! Gaveta! Gaveta! Gaveta! Gaveta! Gaveta! Isso é bicho! Gambeta! Gambeta! Gambeta! Isso é o quê? Não, é não! Ei, gambeta! Vamos preso. Ei! Gaveta! Gaveta! Gaveta! Sit by myself, talking to the moon. Pull up the single turn up. Yeah, yeah. <laughs> Pull up the single turn up.